Día de Defuntos. Esta data celébrase de forma diferente en moitas partes do mundo, pero todas elas relacionadas con bruxas, morte, susto e lume. O magosto tradicional enténdese como unha merenda, a base de castañas asadas, que se celebra no mes de novembro, en torno á data de, de San Martiño.